一月八个。哦哦哦哦！我在这呢，我在这呢，摔了，狗奴。我把圾，哟。啊？没打到啊，狗是狗累啊，没打累啊。 坡，鞍坡。 တစ်ဆက်နဲ့တွဲတစ်ဆက်နဲ့ဆွဲတာအကုန်လုံးတွဲတစ်ဆက်နဲ့ဆွဲတာနောက်တော့ကျန်တဲ့မကောင်လုံးဆွဲနေဖဲကလောပါကလောပါရေးဆွဲမဲရကလောပါမဲဆွဲကလောပါဟာလူမနွားလူမကျွဲပြောတာဒီကလောပါကလောပါမဲဆွဲဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာကြားရတယ်နော်ဒီဘက်မှာကြားရတယ်တော့မလာမလာမလာအဲ့ဒါပတ်ကိုမရမယ်အရာ previous one အပေါင်းတယောက် ပထမတစ်ခေါက်တော့တွေးပြေးနဲ့ပြစ်တာပေါ့တွေးပြေးတွေးအဲ့ပြေးဒါမနဲ့င်းပြရှစ်င်းတာမရှိသေးရနော်ကျန်တဲ့နှစ်ခေါက်သူတစ်ဆက်နဲ့ပဲအာအဲ့နွားကွာဟုတ်ကဲ့မင်းဟူးတယ်ဘာလားဟာဒါမင်းဟုတ်လားဒါလည်းဒါတော့အောင်တရားကိုပြစ်တွေးတစ်ဆက်တွေးတစ်ဆက်နဲ့တစ်ယောက်ပြစ်သွားရှိုးလိုက်သေးတယ်ဟာဟူးဟူးဟူးဟူးဟူးဟူးပဲအဲ့ဒါဟူးဟူးဟာအဲ့ဒါဟူးဟူးပဲဗျာတော့ဘူးနဲ့ဗာဒီဒီပြတာဟောတူတယ်ကဲဘာဖြစ်ချင်တော့ coi mẹ về coi coi coi coi coi coi ác quả bắn rồi chơi quả bắn rồi chơi quả bắn rồi coi coi ai là đi về à đi về à ý rồi à à à là đi à sao chị bạn được mà coi đó đã chỉ đến chuyện gì rồi nhưng mà đã trên đấy toàn mình coi hai toàn mình sao chị bạn sao chị bạn đúng tìm ai à 哎呀，多美哈，把你唱的，你们啊！你的话，你把我老灭了。เอาจังหวะไว้จังหวะพี่啊，上上完了，上完了，没有，没有，没有，没有，上完了呢。 对面对面对面。没，你个状元那个枪买哪个了？这么对不起哦。我我我，买干么多呢？爱心多呢？ ဖက်လေကြာရောပွဲရောနော်ဟာလာဘောအောင်ညက်မယ်လေဘောအောင်ညက်ပြမယ်လေဟာကောင်းလာပြီကောင်းလာပြီအပေါင်းညက်အပေါင်းညက်အပေါင်းညက်အပေါင်းညက်နော်ဘာနော်ဘာအောင်အများကြီးပဲအောင်အများကြီးပဲဒီမှာဒီမှာဆောက်ဒီမှာဆောက်ဆောက်ဆောက်ဟာဒီမှာဆောက်မယ်ဟာဒီမှာဆောက်မယ်ဟာဒီမှာဆောက်မယ် ဆွဲပြလိုက်တယ်နော်မကโอ้โอ้เย่เย่ဟိုမှာဖွင့်ကြတယ်ဟိုမှာဖွင့်ကြတယ်ဟိုမှာဖွင့်ကြတယ်เย่เย่ဘောမှာပြီးပြီလား I got supplies. ပြီးပါပြီပြီးပါပြီပြီးပါပြီပြီးပါပြီတက်ကြည့်ပြလိုက်လေတက်လိုက်ပြီဘောအပေါ်အပေါ်တေွားပြီငါပြစ်လိုက်တာငိုရရှေ့ကောင်တစ်ကောင်နဲ့ငါပြစ်လိုက်တာတစ်ကောင်နဲ့သုံးကောင် offshore offshore offshore ဘော short လာလာလာလာအမဟာပါသူ့ရှင်အမဟာပါလားဟောတက်ဟောတက်လို့ရှိရရလားခိုင်းဝင်ပါလားနေရောမကက်နဲ့လို့ကားကြီးတော့ဘာကားကြီးတော့ခိုင်းဝင်ပါလားအပေးပါတယ်ကျေးဇူးပါအမကြီးကိုတကယ်တော်တော်လေးမျိုးတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာဖတ်လို့မရတော့ပါဘူးသူ copyright ညှိနေလို့တော့ပိုင်းလေ Facebook ကပဲဟိုတန်းနေပြလိုက်နော် mà lấy mà lấy mà lấy mà lấy mà thấy bây giờ làm cái đó lấy mà lấy mà lấy mà lấy mà đâu đến nó bóp chuyện ai bụng ai bụng ai bụng ai bụng ai bụng cố mày cố mày sao bay rồi lấy đi vào xin ngay nó mà à <laughs> lấy toàn chuyện đi xin ngay xin ngay đu đu ý hả là gì tại vì nó tại vì nó toàn này toàn này toàn này toàn này tại vì nó tại vì nó lý toàn này tìm mà vô ra đi ဘလို့တေးမှာပေါ့လို့ဟာတေးမှာပေါ့ဟာ ခင်ဗျားတို့ပြင်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့ပြင်ကြတယ်တော့သူကြီးပဲအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခေါင်းရပြင်ကြတယ်ခေါင်းရအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုကြောက်နေတာဟုတ်ခင်ဗျားချီကန်သားမှာမို့တော့မပိုင်အဲ့ဒါမာလာမာလာမာလာမားဒီအပားဒီကျမအမားဒီမှာဒီမှာကျမ Iya masih emang. Miễn thế mà mình cầu thang là mọi là là cầu thang đuôi bí mà là mà dạ, dạ, dạ. À, chị <laughs> cài nó được không chị? Đuôi bí à? <laughs> <laughs> mà là. Đứng mà mà mà. Nếu mà gà ngu à, ấy. Ngu là ngu là chịu biết ngu ngu chết tiền rồi. Thì đã biết ngu là. Bao ngu rồi. Bao ngu rồi. တော့တကယ်တကယ်ကောကောစောစောကောကြည့်တာတကယ်မကငါလူမမကနှခမ်းမွေးမင်းတို့ဖလာစီယာကောင်အဲ့အဲ့ပြောတယ်အောင်အဲ့ဖလာစီယာကောင်ဆိုဟလားချန်လေးလာပါရှေ့ပြီးလာပရာဒီယာမင်းလည်းရှေ့ပြီးလာပရာဒီယာရှေ့ပြီးလာပရာဒီယာစားတာပေါ့ဗျာအဲ့နဲ့နဲ့တော့ရရ Sorry ครับ what did you sorry ครับအဲ့အတကြီးမလားအဲ့အတကြီး ဟုတ်မလဲဘယ်ပိုင်းလာတက်နေအော်ဟုတ်တာပဲဗျာလွေးနေလားလွေးနေလားလူမျိုးချင်းတွေကလူမငါလည်းမားပြရတယ်ဟာဟုတ်ကြရောအာတူပဲတူတူပဲတူတူပဲမစင်းတော့မစင်းတော့ခေါင်းတော့မစင်းတော့အေးဦးကြည့်တယ်တေးမတေးမတေးမကောင်းတော့လူမကာလိုက်ကာလိုက်တော့မင်းကြီးအားရလောက်ပါဟာပြစ်နေပြီမကမင်းဒီတော့ငိုနေရလားကဲမင်းတို့ 你要哎那个，不然没搞哎那家啊！你把你把你把你把，哎，都搞哎那家的，你要哎那个。no no no no no no no no no no 哦，哥你咋给我呀？你好。这谁给我咋给我哈？啊啊！没嘞。ကျန်နေတာကျန်နေတာကျန်နေတာစတိုက်ဒီအိတ်ရောက်တော့တကောင်မကြက်ပဲကျန်တဲ့တကောင်မကြက်ပဲ အေးယူကြီးသုံးသားနဲ့အိနာအိနာဆိုတာအေးယူကြီးသုံးသားနဲ့အိနာအိနာဆိုတာဒီမှာဒီမှာဒီမှာငါချင်းချင်းတော့ရပြီဒီထဲမှာခေါ်သားပါတယ်ဒီထဲမှာခေါ်သားပါတယ်ဒီထဲမှာခေါ်သားပါတယ်ဒီထဲမှာခေါ်သားပါတယ်နော်ငါပေါ်မှာလားမသိជីជីရဲ့ thank you ပါရတဲ့တော်ပါပဲနာဆာနာဆာဒီ okay နာဆာပါလားအဘေးဒီမှာအေးဒီမှာအေးဒီမှာဘေး Pete, won't you? La vida, I got supplies. La vida. Got it, 어! 어! 해줘! 해줘! 이만 와리! 오! 아, 뒤에서 꼬리잖아. 와! 저게 A바라. 아도 마감에, 아도, 아도, 아도 마감에 와주로야, 이마가. 아마, 아마 알자, 미안해, 아마 알자. 베리, 베리. ဟဲ့ဟိုကအတန်ကောက်ခဲ့မိလိုက်လေဟိုရတယ်ရတယ်ရတယ်ရတယ်ရတယ်စစ်ဖုတ်တော့မလဲစစ်ကုတ်တွေကိုကောက်ခဲ့လိုက်ဟာဒီမှာချခဲ့လိုက်မယ်ရမကပြီးရပြီးမပြင်းနေမပြင်းနေမှာအီဗန်ပြင်းနေရတယ်အီဗန်ကိုလည်းတွားမလားအေးရပါပြီညာအေယူဂျီနဲ့ကွာတာကီလို့ရရဲ့ဟဲ့ရ င်းနောက်ဘုံကျဲလီဘုံကျဲလီဘုံလေးရှိတာမကျဲဘူးကျဲမှာနွားရေမင်းပြအိမ်မတက်တော့မင်းပြအိမ်မတက်တော့ဒီအိမ်မတက်နေလိုက်မင်းမှာအားရဒီပေပေါ်တက်ပါအဲလုံးမမှာဟာဘယ်တော့ဤနေဖြစ်နေရရရရရအမလေးခေါင်းလေးကိုစောင့်နေတာသုံးစားစကုပ်တဲ့ကိုထဲဝင်လာမယ်မင်းရဲ့ခေါင်းလေးကငါရဲ့သုံးစား အိမ်ထဲကိုဒဲကိုဝင်လာမယ်နော်ထောက်ထားတာဒီလေးဘာထွက်လာတာကတကာကြီးဟာဆက်တကောင်ဆက်တကောင်ဆက်တကောင်အိုးဘာလဲပြစ်ရော့မိသား399 400မိသား400အိုးတော်တော်လေးအပုံတော့ပြေးတယ်ဟန်ရှော့ကြီးပဲတော်တော်မြောက်ပြရတယ်အရင်ဝေးတော့ဘူးတော်တော်ကြောက်သွားတာတိုင်းမလားတိုင်းမလားတိုင်းမလားနောက်တော့တော့မလား Go go go go go go go go. No no no, que ni bien. Que ni que ni que ni la la la la la la la. ตะกายอปอตะเอวตะเข้าหมดตะเข้าหมดตะเข้าหมดตะท่านเอาไว้ท่านเอาไว้โฮมแมนนับถ้วยมากายเอาตัวม้าไปทําดีอยู่มามาบากไปโกโกโกมาโกอ่ามาไฟทําไมเนี่ยไฟหน้าแท้โหล่ะ ပိုင်လာမန်ကိုဖင်းနဲ့မထဲနဲ့ဒီကွာဒီကနေ့ဒီကနေ့ငါခေါင်မငါခေါင်မလာပြီလာပြီအရန်လာပြီလာပြီအရန်လာပြီဒီကောင်ကရှိတဲ့ကောင်ကိုမင်းတက်ပြီမင်းထောက်ထောက်ထောက်ထောက်ထောက်ထောက်ထောက်ထောက်အေး အေးကောင်စိုးလေးอ่ะအဲ့လိုလားအဲ့လိုလားတခါကြီးတော့ offer ရနေပြီကွာနော်နော်နော်နော်နော်တွေးမတွေးမဟာတွေးမတွေးမတွေးမတွေးမဟာအဲ့လေမလေမလေမလေမနေတယ်တခါကြီးတော့ဂျိတ်နေပြီကွာမင်းတို့ level 3 hand map တရားတော့နော်ခုနကကျွန်တော်အရှိအအရှိကကျွန်တော်နားပြန်ခုကနောက်ကပြန်လွတ်လာလေဟာရပေါက်တော့မှလေကွာပေါက်တော့မှ Dobra, zjadła, zjadła, zjadła, zjadła. Nice. Ja, ja, ja, ja, ja. Widziałem, widziałem. Widziałem, widziałem. Głowy i... Lebron sobie pita, bro. Lebron się... Lebron się pita, bra. Lebron się pita, bra. Ja, siała, dobra. Dobra. Dobra, no, oye, soldado, no. Ei, dá, mano, ninguém é, né? Lá, lá, lá, lá, lá, pai, pai, mano. Não pode, mano. E, ó, não dá pra. ဒီတောင်းမှလည်းလုံနေငါဒီတော့ဒီတော့မကမကအဲ့တော့哦အဒါလို့အဒါလို့မကြော်ပါဘူးမင်းစောက်ကတောင်းပြောနေမင်းအလားလဲလဲကောင်မှာမတော့နေဒီမှာခဏနေဒီမှာခဏနေခေါင်းမောတက်လိုက်ခေါင်းမောတက်လိုက်ခေါင်းမောတက်လိုက်အေးပြီးဟိုခုတည်းကလို့ပါဝါဘောတခါလေးအေးရောခေါင်းမောတင်ပြီးနေရပါတခါလေးချစ်ကချစ်ကချစ်ကနေချစ်ကနေ နာမလို့လေတော့ဆက်ဖက်လိုက်မယ်ဆက်လိုက်ကပ်ပြတာပါလေသူတော့တော့ဘူးပဲအဲ့ဒါပြစုကကျွန်တော်တော့မပြောတတ်ဘူးပဲလားသူ့နေလေအေးဟွာနေတာနော်အဲ Facebook ကဟွာလေစမ်းကြောင်းစမ်းကြောင်းစမ်းကြောင်းကြွေရိုင်းကျောင်းကျောင်းရပြီလာစားတာပေါ့ကျောင်းကျောင်းကျောင်းကျောင်းကျောင်းမကဖြစ်ကောင်းနေပြီဒီကကကပါကကပါနေနေလေးလေး မှာရောကကမကကမပြင်းနေလို့ပြင်းနေလို့ဘာ Watch ဘာ out ဖြစ်လို့ဒီမှာအဲ့ဒါတက်နေရှိုးလိုက်အေးဘေးအနေမနေဘူးအေးကြီးနဲ့ပြစ်မနေဘူးအနေမနေဘူးအဲ့တော့အေးဦးကြီးနဲ့ပြစ်တယ်ကွာကဲအမေဘာဂီဘာဂီအော်အင်း Watch ကတ် out! သွားပြီကတ်သွားပြီကတ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာနော်ဟုတ်တော့တိုင်းပါတိုင်းပါ Tôi mới vào đâu, vào, vào lúc nào mà Có mẹ hua Ờ, à. ý này ạ Có hai chỗ, hai chỗ dưới đi à Có hay chỗ, hay chỗ Đấy, ông, ông, ông, ông, ông, ông, ông, Nama ka, nama ka Nama, nama piang ka Nama, nama piang, nama piang, nama piang, nama piang နော်တကောင်နော်29မိနစ်29မိနစ်ဘာလာလို့ဆောက်ရှုံးပြေတာဒီနောက်ကဘာလာလောက်တာတော့သွားနောက်တော့29မိနစ်28မိနစ်ဒီနားမဒီနားမဒီနားမဒီနားမ28မထောင်နော်ဒီ28 ဒီနားမှာကန်ကန်လေးငါတော့ထားလိုက်ကောဆောင်းတော်ကျွေးလေးကွာဆောင်းတော်ကျွေးလေးကွာဘာလို့မှဘရာနဲ့ကြားစီလို့ရှိပြီးသားဘရာအဲ့တော့မှအဲ့မရှိတော့ဘူးကွာအပီးသွားပြီဘရာလီယာမဟုတ်တယ်မလားဟိုဘက်ကလည်းဒီဘက်ပြတော့ဒီဘက်ချမ်းနေကြီးဒီဘက်ချမ်းနေကြီးအဲ့ပြီးသွားဟုတ်လို့လားငါထောက်နေရတော့ရအောင်ဟုတ်တယ် mark the location ဟုတ်လို့လားဟိုအကောင်ရောမရှိတော့ဟိုဘက်ကလမ်းတက်သွားတယ်ကားနဲ့လမ်းပြသွားတယ်ကားနဲ့လမ်းပြသွားတာတကယ်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ အဲ့တော့အဲ့တော့ငါဒီပေါ်မှာလည်းဒီကောင်တော့ထားဆိုလာပြန်ကျန်သွားတယ်ကျွန်တော်ထားတယ်ကောင်ကြည့်တာတော့အဲ့ပေါ်မှာတော့ထားအေးနဲ့တော့ထားအဲမင်းအေးရအတန်မဲ့ထွက်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်မဘယ်ဟာကောင်တော့မင်းအလန်မင်းလန်ပါအောင်နော်ကွင်းပြင်းကြီးကိုကာပါလေထိုင်းကောင်ကြံကထိုင်းနဲ့ကာကာသမားရှိတယ် ရတယ်ရတယ်ရတယ်ကာသမားတွေဟိုသမားတွေအကုန်ကိုတကိုင်းကိုတကိုင်းကိုဆော်မှာကိုတကိုင်းကိုလော်ပေးပါတော့နေလော်ပေးပါနေရောနားတော့ခဏဆော့ကိုတကိုင်းလော်ပေးမယ်တော့နေကြည့်အောင်ကွာကောင်းလိုက်တဲ့စုံဒီနေ့ကြတော့ဟမ်အေးဒီစုံလေးကအရင်မကောင်းသေးဘူးကွာဒါကဒီနားမှာရှိမယ်တင်နိုင်ရအဲအဲအဲနားမှာရှိဟုတ်တော့ကာအကာအကာအကာအကာထွက်နေရတော့ကာကြီးကာကြီးဟာဟိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီပွဲတော့ကျွန်တော်ဇုံလေးအနေရတော့တာ အခုတိတော့ပါတော့ပေါ့နော်ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ကျင်းမဲ့ဆိုတော့ပါမပါမသိဘူးပေါ့နော်အခုတိတော့ပါနေတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီတော့ဘက်တော့တန်းဆန်းကကျွန်တော်အမိုးကြီးကျွန်တော်အမိုးကြီးပါတာကန်ကောင်းဟိုမှာကြည်သူများကိုတော့ပွင့်မြင်ကြီးတယ်ခုနလုံးခုနကောင်ပွဲရတေုပ်ကြီးတေုပ်ကြီးပြင်းတယ်နာမည်ပြင်းတယ်ပြင်းတယ်နာဒီတော့ဒီတော့ဆိုပါတယ်ဒါဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ Wow nice တကာ thank you ပါကျွန်တော်မှတ်ထားပြီနော်မိနစ်30ခုနကဗရမနစ်တော့ 29နဲ့30 29ပြန်မှတ်လိုက်မှတ်လိုက်မှတ်လိုက်မှတ်လိုက်နေကို30အဲ့ဒါမှတ်လိုက်အောင်ဟိုးတော့ဟိုးတော့မတော်ပြေးသွားတယ်မြင်လိုက်တယ်အော်ရှူရှောင်းလေးရှောင်းတယ်တယ်တယ်တယ်တယ်ပြေးနေကောင်ဟာရှော့ရအောင်ပြစ်မယ်အော်စပိုက်ဒါမန်နဲ့လက်ပြိုးကောင်က Mark the location အော်လက်ပြိုးကောင်ကအားလုံးထိပါလေအော်ရှက်ရီရှက်ရီရှက်ရီလေကျော်ပါအာရှက်ရီကရှက်ရီကလည်းမခိုင်းကောင်ရနောက်တစ်ကောင် Nice မလားအဲ့တော့နှစ်ကောင်ပဲကျန်တော့အဲ့နှစ်ကောင်ပဲနားမအောင်နှစ်ကောင်ပဲကျန်တယ်နှစ်ကောင်ပဲကျန်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ကောင်ပဲကျန်တဲ့အနေထားကိုရောက်နေပါပြီ Watch ဘယ် out ထဲမှာနေလဲနောက်တွေတော့မရှိတော့ကြာနောက်ဆက်လိုက်อืมဒီဘက်နောက်ကမှချီချီတာနောက်ကတော့မရှိပါဘူးနောက်ကရှိရင်ငါတို့ငါတို့ဖင်းလိုက်ကိုကြားနေပြီလည်းပြီးတော့ပြအဲ့ရှိမှပဲရှိမှာ ကွာရှိတော့ဒါအမီပဲရှိမှာ Watch out ဒီနောက်အဲအဲအဲချုံမိုးတွေမှာကြည့်လိုက်အဲချုံမိုးတွေတစ်ချက်ကြည့်အဲချုံမိုးတွေနောက်တစ်ချက်ကြည့်ကျွန်တော်လည်းဘယ်နားမှနေနေရတော့ရှာပြငါရှာပြရမယ် Watch out ဒီကောင်ဘုံတော့မလာမသိတော့အဲအဲနောက်တွေနောက်တွေမှာတေချာလေးကန့်နေလို့ရတယ်သုံးကြည့်သုံးရှုံးအဲဟာလောက်တာတော့ညီလေးအဲ့ဒါဟောနောက်ဆုံးတော့ ခုနကအအိုး chicken တပရမသုံးပေါ်လေးပေါ့နော်ခုနအရှိက live stream ကကျွန်တော် error တက်နေလို့ပြန်ပြန် stream နားပြီးပြန်ဖြတ်ပြီးအစ်အစ်ထက်လွှင့်တာပါနော်ဒါက